बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे दोस्ती में कुछ भी कर सकते हैं ज़्यादा पैसे वाले नहीं है लेकिन वक्त पर काम आ सके इतना ज़रूर रखते हैं